Esgada on the track, yo. chegando com back de gelo, tô dentro da Benzo. Não penso pequeno, sigo trabalhando pra conta minha grana. Esses mano me suga, copia meu flow, mesmo assim não consegue ser Tenta de novo, de novo, no mundo que eu vivo, você se perdeu. Sou chegando com back de gelo, tô dentro da Benzo. Pensa pequena, sigo trabalhando pra conta minha grana Esses mano me suga, copia meu flow, mesmo assim não consegue ser eu Tenta de novo, de novo, no mundo que eu vivo você se perdeu Fica de canto, deixa que eu canto Essa mina é louca pra sempre pulando Canta no beat, verdadeiro sal Bunda dela é grande igual Nicki Minaj Tô fazendo um dia igual Illuminati Outro patamar, tô vivendo o auge Isso não quer, cê sabe né Seu namorado não chega no pé Muito classical, feito dominó Todos minha acima, cê já tá sabe de cor Vicio, vicio, vicio, vicio, Viciou no pai, a pulseira dessa sapere Toma na cara, ela só fala don't stop Liguei pro plug, ele trouxe mais neve Sete da manhã, olha o brilho do sol Vicio no pai, a pulseira dessa sapere Bunda dela é grande, ela só fala don't stop Liguei pro plug, ele mais neve Sete da manhã, olha o brilho do sol Muito clássico, peito dominó Todas minhas cimas, cê já tá sabe de cor Surprise chegando, back de gelo Tô dentro da benzo Surprise chegando, com back de gelo Tô dentro da benzo Não pense pequeno, sigo trabalhando Pra conta minha grana Esses mano me suga, copia meu flow Mesmo assim não consegue ser Tenta de novo, de novo no mundo que eu vivo Você se perdeu Surprise chegando com back de gelo Tô dentro da Benzo oh. Não pense pequeno, sigo trabalhando pra conta minha grana Cês mano me suga, copia meu flow Mesmo assim não consegue ser Tenta de novo, de novo no mundo que eu vivo Você se perdeu